我给你提出严重的警告啊！这种事情绝对不能再发生。你手下的教练他有创业的权利，我们先讲这个。其实每个年龄段的创业者啊，对怎么去管理自己员工，怎么去管理自己教练，其实有不同的体会的。你看，我就比如说。 我就是二十多岁的时候，我那时候有个员工离职，工作人员离职，我那特别生气，你知道吧？教你这么多东西，你还走了。但是实际随着年龄的增长，你越来越能理解几件事儿。一个是什么呀？你开场馆，你的教练积累经验，你说人家跟你混，对吧？一学习东西，对吧？二呢，给你创造利润，创造价值。其实一个教练呢，在你这儿工作的时间，其实真的就这么长。咱们实话实说，每个人都有离开你的一天。这件事儿呢，你必须得接受啊。包括你说你是教练，你带运动员，这运动员总有离开你。 一天，你真的看看，有很多运动员离开这个教练去创业的时候，这个教练包括国外的教练，包括国内的教练，你看看郭申东东哥，对吧？有的他的手里的这些王牌运动员去了别的赛事，那祝福你知道吗？这祝福这不是非常好的格局那么简单，而且我相信人心里能明白为什么呀？在我们合作的期间，对吧？共事的期间，我们彼此获得了关爱，对吧？获得了学习东西啊，我们彼此也创造了价值，你知道吗？这就有意义的。 对吧？之后你走了，我祝福你。虽然你离开了我，但是呢，就是心里咱们还是朋友，有苦有难咱们一起承受过来，以后一起帮忙，互相努力，对吧？这是非常好的。包括教练一样，你说开馆了这个事儿，其实你真的没有办法去阻拦，你只能祝福。但是你想想，你回想起人家给你创造的价值，对吗？还有什么呀？你想想，教练从你这儿获得了知识，获得了帮助，他同时呢也给你创造了财富。等于这次合作目前结束了，对吧？人家自立门户了，非常好。 以后还是朋友，对吧？你学员遍天下，开的场馆遍天下，非常好。我也跟我们这个教练打电话说，有没有可能是你这个教练认为跟你在一起工作混得不好，有可能他自己独立创业，有可能比跟你在一起能赚更多钱，产生更多价值，有这个可能。当然也有可能你给了他丰厚的价值，他还是不满足，就是要创业。人都是这样的。你说从你这儿拉走了很多客源，其实。 你说全中国这么多场馆，对吧？我接触过这么多教练，那么多场馆，哪一个走的都是要带走很多资源的，这是你没有办法避免的，我们只能接受，对吧？但是你给人家约出来说，我们就是哎一起再次训练，一起一块训练，你这机会给人打的，对吧？打的都受伤了，腿都踢瘸了，都打晕了，对吧？鼻子都打断了，你这样处理是非常不当的。我也跟教练说，有些时候就我们活在这个社会上，对吧？你说你做员工的时候。 你认为说自己没有办法掌控一切，对吧？你说我要努力成为一个创业者。当你创业，你发现你他妈在给员工打工，对吧？你觉得他都一个个都离我而去了，对吧？每天我要看员工的脸色。其实，你觉得我是老板还是员工呢？对吧？每个人都是。你走到怎么样的高度，你都会发现，对吧？自己其实还是个傀儡，这就是个事实，我们是要接受的，兄弟们，对吧？只能是。 共同努力的这段时间里，对吧？教练跟你工作这段时间里，想办法最大限度的什么呀？两个人创造更多的价值，对吧？获得更多的友谊，走了以后难忘的记忆啊！就是提前你要预知这一切的发生，人家走拉走你的学员，对吧？只能提前有可能更多的友情去留住这一切，留不住也没有办法，这就是事实 reality 事实。 前两天我们发生了这么一个事儿啊，我对我们 H p W 泰拳的教练啊，有一个教练，我比你提出严重的警告啊，在全网，我再正正式的说一次，是这样的，我们北京一个教练呢，之前是我们 H p W 泰拳的等级一的教练啊，他开了场馆，然后他手下有几个教练，然后他其中一个教练呢，后来创业了，创业呢，馆开在就是离他的场馆附近啊不远的地儿。 然后这个教练呢，就找了一个机会啊，说回来说大家一块训练，结果他给手下这个教练，就刚开馆这个教练啊，给揍了一顿，完了还微信跟我发，跟我说这事儿，我就严重的批评了他，我也全网的，就是说一下啊，我们以后的教练，你再有这种行为啊，咱们就直接除名了。